Si los lirios son bonitos, más bonitas son las rosas. Si los lirios son bonitos, más bonitas son las rosas. Si los lirios son bonitos, más bonitas son las rosas. en el camino siete bandoleros bajan de los altos con su sembra entre las zancas te rojan pañuelos patillas de boca ella navaja en la liga ellos su